parálisis este cerebral, María Auxiliadora, necesita una mano para remodelar sus instalaciones. Desde Cartago se atienden a más de 100 niños con diversos tipos de terapias que mejoran su calidad de vida. Hace 30 años nació en Cartago Centro una esperanza para niños y niñas con parálisis cerebral, pero actualmente algunos problemas de infraestructura alertan posibles riesgos en caso de emergencia. son cada día, vez que llueve, tenemos un problema grave eléctrico. Eh, hace unos días se eh, nos explotó el breque de jacuzzi. La recomendación electricista es que hay que cambiar totalmente toda la, parte de eléctrica de este edificio, eh, porque tenemos el riesgo de salir un incendio. La Asociación Pro Niños y Niñas con Parálisis Cerebral en Cartago funciona en una casa con 50 años de antigüedad y requieren de una remodelación. Usted puede ser parte de eso la calidad de vida de esa población. Este es un proyecto que nace en el Club Rotario de Cartago, el Club Rotario de Santa Clarita, California. Nosotros formamos parte de la Fundación Rotary International. Actualmente tenemos el 75% del costo de este proyecto, eh, que son aproximadamente 15 millones. Eh, estamos tratando de recaudar los 5 millones de colones que nos hace falta para poder completar este proyecto pues como usted bien lo dice, mejorar la calidad de vida de estos niños con discapacidades de escasos recursos. Para unirse a este esfuerzo están disponibles dos cuentas del Banco Nacional en dólares y en la Asociación María Auxiliadora más de 100 menores y adultos reciben terapias para tratar problemas motores, de lenguaje y mejorar la calidad de vida tanto en hijos como en padres. Necesitamos las mamás un apoyo, claro que sí, porque pues lamentablemente no, lo hacen. Desearíamos que lo hicieran, pero no lo hacen. Y aquí nos enseñan a aceptarnos. Ella ha tenido un mejor control en su cuerpo, ya que no lo tenía anteriormente. Eso lo ha logrado, lo que ha sido la parte visual también. Y yo como mamá, muy apoyada por todas las personas que trabajan en esta institución. Puede conocer más sobre la asociación